Ibai Artaganaz, mundiko EH Bilduko zinegotzie. Otzailaren hogeta lauan osoko bilkure euki gendun, eta oingo honetan gai gitxi euki bagendu zen be, garrantzitsuek izen ziren. Alde batetik, PESeko zinegotzi barriek kargue hartu zeuen, Juan Manuel Donoso da bera, eta Agustuen Jose Argel Fernandezen bapateko eriotzaren ostean, ba honetan hileetan, ordezkari barik egon dire, eta eh, osoko bilkura honetan zinegotzi barriek esan duten moduen, kargue hartu zeuen. Denporaz ganera, eh, pleno honetan, hain zuzen be, aurkeztu zirelako, edo narpenera eroan zirelako, 2008ko aurrekontuek. Urrengo puntua hain zuzen, 2008ko aurrekontuaren onarpena izen zan, eta bertan, ba, gure irakurketa konpartidu gendun. Inozko aurrekonturik handiena, e, milioi baino gehiagoa, igezkoa asko paretan, milioi bat zazpireun mi, euro gehiagoa, eta igoera hori bere osotasunean ba, egiturazkoa konsideratu aldugu zen gaztuetara doaz, ba, bai presioen igoerak baldintzatute, gaza, elektrizidadea eta e, orokorrean gaztu horren igoerak eta pertsonal gaztuen igoerak bai baldintzatute. Beste alde batetik, ba, bueno, esan gendun, ez da, e, aurrekontuen hasikeratik bertatik, Ba, bueno, guk ja ordenantza fiskaletan hainbat proposamen egin gendu zen tasa eta zergetarako eta e, udalaren diru sarreretan eragine eukiko zerean ba, bestelako proposamen batzuk egin izen dugu urtean zehar eta proposamen horrek ez dira aintzat hartu egizen. Beraz, aurrekontuen planteamentu dutik bertatik ja bai gobernu taldeak egiten den proposamena eta guk egingo genukena ba, dire eta horrek ja e, aurrekontuaren planteamentue baldintzatu egiten dugu guztiz. Beste alde batetik, urtean zeharro bai, gu ba, arlo desberdinetan proposamenak egiten ibili gara, eta espreski aurrekontuei begire ba, hainbat proposamen bideratu gendu zen bai, ba, e, gai desberdinetakoak, bai gizarte politikak zer ikusi dekienak, bai etxe bizitzagaz, bai energiagaz, bai baso gintzagaz, bai zaborbilketagaz, bai guru giroaren zaintzagaz, edo mugikortasunagaz hogeta e, proposamen izen ziren, horretatik bakarra e, dau aurrekontuen jasota eta ez da izen akordio edo adostasun baten ondorioz, behizik eta ba, bueno, beste barik koinziditu egin dugule e, neurri hori planteatzerakoan nahi zuzen be, energia e, auditoria bat egitearena. Beraz, ba, guk e, funtsezko konsideratzen dugu zen hainbat politika ez dauz e, gobernu taldearen proposamenean jasota. Beste alde batetik, ba, behar gintzara egiten den ekarpena e, ikusite, e, igoera bat planteatzen da e, ekarpen horretan, baina ba, beste, beste behin, edo lehen aipatu dugun moduen, egiturazko gaztuek zurgatzen dabe igoera hori. Eta programak ikusten badoguz, ba, igezko asko pareta ikusten dugu programa batzuk desagertu egiten direla, eta horretara egiten den ekarpen ekonomikoa be, oso maila txikerrean badabe, ba, apurtxoak e, gutxitu egiten dela. Beste alde batetik, gizarte ekintza e, Eh, Arloa arrua modure planteatzen badugu eta gizarte zerbitzuen man komunidadera egiten da ekarpena aztertzen badugu, ba ekarpen hori ikusten dugu azkeneko 3 urteetan mantendu egin dala. Eh, aurrekontua igotzen da eh, beraz, horrek esan gure dago proportzionalki eh, horrek ero eta pizu gitxio dekola aurrekontu osoan. Eh? Gizarte zerbitzen man komunidadera egiten dan ekarpenaia eguneko irutik bera dau. Eta gizarte ekintzara bideratzen dan ba, diru kopurue osotasunean eh, kontuen hartute, igo egiten den arren, egie da, proportzionalki egu eurterik urtera pizu egaltzen duela. Egin zaldi honetan ikusi dugu zelan, e, ja, 2000 eta iru honetara heldu da, bosteko ekarpenetik bera. Azken batean uste dugu, ba, bueno, bizi dugu legoera sozioekonomiko ba, bat, eta ez dugu ikusten ez, eh, honek ba, bueno, izlatzen dauenik egoera hori, aurrekontuek izlatzen dauenik egoera hori. Eta beste alde batetik, ba, bueno, e, bikaintasun irizpidetatik urruntzen gaituen e, e, zera, ba, neurgailuek edo dide honek. Beste parte batetik, eta lehen aipatu dugun moduen, ba, e, igoeraren satirik handiena, dana ez esatearen egiturazko gaztuetara doanez, ba, hemen atalik kaltetuena inbertsiñoena da, batez igez oso apostu indartzoa egin salako inbertsioetan eta oingo honetan bai igezko az pareta bat be e, beraka da e, esanguratsu dau eta horrek igezko apostu hori ba salbu egoera baten bihurtzen dau bueltatzen gara zeozelan normaltasunera edo karrileko e, ba, inbertsioen plantamentu batera Guk honegaz ez dugu bat egiten, e, gure irakurketa da gauzela aro baten non ba, mungi, e, torkizuneko mungia ere egitzeko funtzeskoak izango diren, hainbat e, gai estrategikotan inbertsino e, garrantzitsuek egin barko dugu zen, badala transizio ekosozialak e, baldintzatuko dozku zenak, edo etxe bizitza arazoak planteatzen dauzenak, edo kirolazpia egituratan egon aldiren ba, e, beharri zenak eta bar, eta ez dugu ikusten horren e, isla argirik bez e, aurrekontuetan eta inbertsinoen atalean. Beraz, ba, bueno, orokorrean, e, ba, hori ze, ez da, e, eh, presupuestoa aurrekontu ez da beste barik ariketa finantziero bat, e, politikak egin nahi diren politikak izlatzen dauzen ariketa bat da, eta zentzu horretan, ba, guk lehen esan duten moduen, e, funtzeskotak, funtzeskotzat jotzen dugu zen hainbat, hainbat politika, ba, ez dire bertan izlatute ikusten, Horregaitik, guk eh, ez eskoa aurrekontu proposamen oneri, bardin egin zerean bai zibikak eta bai eh, elkarrekin Podemosek, beraz, aurkako sortzi boska izen ziren, eta aldekoak aldiz, ba, EAJ-ko sortzirek, gehi PS-ko zinegotziek, hartu barri, eh, e, eaj batera boskatu zeuela, eta beraz, aldeko bederatzi botogaz, e, aurrekontu egon hartu egizien ziren.